abatulaba mbalamusizaako nnyo nga bulmuweereza nanyondo rest tugguse nate ku mayengo ga fk television basabo ne banyabo mwebale kutwagala naye nga tetunatandika tetunakola kintu kirala kyonna njagala okujjukiza nti kwata musimu yo akadaaka akamyufu subscribe n'ebikwano gyo bagambe weereza linki eyo bonna bagambe basubscribinge tusobole okunyumirwa okuyiga ate n'okusomera awamu basabo ne banyabo eno bagiyita fk television omuweereza wo nga bulijjo nanyonyo rest nvamu fk dramactors emukono tukola ebintu bingi fk dramactors eri under fk promotions bakola biki nno abo bategeka zi shows we organize shows gwoba oyina sho gyoyagala okukola ekulemeredde just contact fk promotions tuleeta abayimbi olina mukolo gwo olina omuyimbi gwoyagala okuyimbira kwanjulako olina ebintu ebyenjawulo byoyagala ebyabaserebu serebu ki gwoyagala naye nga tosobola mutuukako oba nga tosobola mufuna fk promotions byonna byonna tubikola we promote talent ez'abayimbi awamu n'abazanyi byonna byonna tubikola kati kyekusaba kiri kimu just subscribe and share tugenda kuba tunyomerwa tugenda kuba tuyigirizibwa ate era nga bwe tuyiga bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero nzize ne programu yaffe programu bagiyita wajyotya wajjotya twabagamba nti ku mayengo gano aga fktv tugenda kuba tuleeta abantu ab'enjawulo naawe ali eyo bweba olina gwoyagala genda mu inboxi yaffe tubuulire oba kuba essimu eyetambula wansi otugambe nti omuntu bwati ne bwati gwenjagala buli omu alina olugendo lwe alina bwe yajja naye n'olunaku olwaleero tuli bamukisa mu puroguramu yaffe eno wajjotya tuli bannamukisa okuba nga tulina sereebu gwe tugenda okwogera naye eh, olunaku olwaleero tugenda kumanya yajja atya ali biki basebo ne banyabo tewali agenda mwogerera okugjako yennyini ngaatugambye subscribe and share tugenda kunyumirwa ate nga bwe tuyiga webale kututeekamu kaddata webale byonna webale kusheyalinga tusiima bwongerwa kakati nomukutere saagala balwisaayo katweyunge ku mugenyi waffe olunaku olwaleero nyabo tusanyusa okukulaba nange okusanga ah, amanya gogwani amanya gange nze katumba dorin justin kardashan lincoln simanyi oba atudde yatulaba gogawulidde neryempulidde erimu lya katumba katumba dorin kardashan linkonzi justin <laughs> amanya ngu olina manja gekika kyonna kyonna bagatumaga omuntu omu kiki ekikuleetera okuba n'amanya amanji ekintu okuba n'amanya amangi hmm. atize ah, fast bon <laughs> katalomiyatuma anawe ba first born mbatumiddeko onzijukiza kastori nina mukwano gwange yazaala omwana oluvannyuma lw'emyaka emingi nga anoonya omwana naye obaamutuuma amanya ne gamutabula omutwe n'afuna ekitabo nga buli mugenya ajja owandiika muli oyagala kati omwana naye byamutabukako omubuuza amanya ge n'akubuulira nga katumba waagoogedde ba first born mwenna ng'amanyi olina mangi agawerako mbalamusizza nnyo emunnammwe yuno mu studio za fk television katumba ozaalibwawa zaalibwa lukuli naŋŋanda nsambya lukuli naŋŋanda nsambya ozaalibwa kampala eh, ndi mwana w'ekampala mwakikola mutera nkulaba katumba olabika nga omwana omuto atefeddaje mama waffe yatugambanga lwaki ofuluma mu nyumba nga tosaniridde enviiri katumba lwaki tosaniridde enviiri ngaomanyi ojja ku tivi eno sitayo yanviiri sitosanyirira bwogambye eyigye bayita batya kyangwe bannanga abalabi baba fktv mu nyambe obukadde bumpitiridde ekyangwe ze bulijjo mayi kiri kyetunaabisa kakati ate waliyo nenviiri ze bayita ekyangwe Eh, kale katumba bwoba bwogambye hmm. webale kujja tukyalirako nange neyanza okunzikiriza eh, katumba oli mufumbo siri mufumbo ovaawa era ononye ekiwano zirem fk dramactors under fk promotions uganda uganda balima basuubula bakola biki bazanya filim waliyo tulinamu n'abayimbi badansers tukola ebintu bingi ndaba atuddawa ndaba ononsonyiwa olaba omwana nga mufaanana kati webuuza kakati ate lwaki amubuuza nga bafaanana wali kulembera abantu naye nga bookulembera bali mu kirala nga naawe omanyi kirala kyekimbuuzisiza ebibuuzo ebyo ono omwana nze mulidi nga nze chairpersoni wekyo ekibiina mu fk dramactors lwaki mbuuziza biri nsobole okumanya nti benkulembera tutambulira mu layini yeemu katumba webale kakati katumba wanje ekirooto ky'okuzanya oba okubeera mu nakatemba kyavaawa wakijjawa ekyo kyoto nakijja kusomero ku somero bwe wali osoma n'olaba abazanya n'ogaa nange nina okuzanya twali tukola drama mdd eh. kati nga tulina tulina waffe tulina naŋŋamba hmm. oba mukama yamuyogerera namuga mwana go gweosobola okola ki osobola okuzanya firimu osobola okuzanya drama hmm. naŋŋamba naŋŋamba gezaako hmm. wetwauma netudde waka nengamakuma mami wange mami nangamba kiri fine osobola okola ki osobola okuzanya netubeerawo nefuna bakyali bange bazalira kukya obusikips mm. nange nenjoyininga nga tugenda ku mikolo mm. kola busikips nebatwayo kasente akasansan mm. wenawulamno fk dramactors betaaga abazanye then nefaitointina nawe nojja webale kutwegattako webale ah. kujja kuzanyira mu fk dramactors kakati nze katumba nze nkumanyi naye abatuddeyo abakulaba babuuza katumba yani katumba Hmm. azalibwa ani omukyala kyamuzaala oba teyazaalibwa yakka businga malayika ah, ah, katumba yaani atudde wo ayagala kumanya muganda waali eyo senga ali eyo kojja maama ali eyo alinza okumanya katumba yaani nzaalibwa omukyalo bayita ndama yanja alen ester hmm. nenzaalibwa omwami ge bayita katumba fred ah, kyokka bannange kale bebakuzaala bebakuzaala maama namayanja tukutumiddeko nnyo webale kuzaala ne taata katumba tweyanziza mwebale kutwesigisa omwana ne mumutuwa era tuba promisinga tugenda mukuuma bulungi tugenda kugezaako kyonna ekisoboka naye namumwongere okutusabira kubanga awatali katonda tewali kyetusobola kutuukako kakati katumba mu famire ye wa maama namayanja obe wa taata eri katumba waliyoko ekirooto e kyonna oba katemba yenna golanoga naye okusinziira ku byendimu alabika yali jajja wa jajja yali azanya sijja kulimba tewali tewali actually yenza asoose kitegeeza ki mukyo basawo ne banyaba abatulaba nti osobola okutandika ne wabe wammwe tekiriiyo kisobokera ddala n'oyimiriranga ggwe n'omanya kyoyagala n'osalawo kyoyagala with god byonna byonna biba bisoboka serebu yuno tumulina mwana muto ekirooto kye yakitandikanga ye tayina gwe yalabirako mu famire naye n'asalawo okuyimiriranga ye basabo ne bannyabo kiki kyoyagala woba oyagala okutuuka totunuulira nti mu famire tekyaliyo totunuulira nti bali tebakikola osobola okukikolanga ggwe kubanga katonda wo akumanyinga ggwe katumba muzanyi ki gwosinga okwegomba mu badrama abazanyi bannayuganda gwosinga okwegomba negumba omukyadana nabatanzi lwaki oh! omwegumba omukyalo oyo ayina ka ayina mogu teyanzanyira hmm. akali amaggo akali amaggo nempulira nga nange nsobola olunaku nsobola okukyalira kunywa enyambalako eyo kalakita gye yayambala mu budde obwo daana nabatanzi maama tukusaamu ekitiibwa weebale nnyo byokola weebale kuba muzanyi mulungi weebale kubeera lolomodo abaana bakwegomba bangi abantu bangi nnyo benkyazizzaako eno puroguramu yaffe naye nga bagamba daana nabatanzi ismai lolomodo thank you so much era tukusaba abaana bano nga bwe bakwagala atleast obafisize ku kadde ekyo kibadde kyange tekibadde kyabwe naye nkiisizaawo buyisa kubanga eno tivi ya munnakatemba munnakatemba yenna munnabitone omuyimbi yenna weekwate fk television tujja kuba nga tutuuka we tulina okutuuka muntu ki gweweegomba katumba nga tumaliriza hmm. gweweegomba okutuulako naye nemwogera one on one president museveni <laughs> ah, ah, ah. pulezidenti museveni taata omwana akwegomba agamba olunaku ne lukya nga mutuddeko babiri ng'ayogera nga bwenjogera naawe ebirooto bye kubimu ku birooto bye biba bituukiridde katusabe bekikwatako okusaba kwaffe mukuwulidde oba oli awo olunaku lumu katumba alisisinkana pulezidenti museveni ne banyumyamu <laughs> ne boogeramu kubimu ku bitutwala mu maaso katumba wanje Oli bulungi? Ndi bulungi neeyagala. Kale tumira y'abantu babiri omalirize. Tumiddeko maama wange nabanja mm. Allen yonna gy'oli eseeta oli mukukola nkimanyi ogenda kunda abakumukutu mm. ne taata wange. Abakulaba bo tobatumiddeko? N'abantu abo bonna bonna mm. basubscribing basobola tugoberera ne programs zaffe zonna zonna. Kale. toyanza nnyo toyanza ege basebo ne banyabo mwebale kututeekamu ku ssente mwebale ddata oyo nno gwokozesa si kyangu akasente embeera kati mugiraba naye ffenna twekuŋŋaanya ne twevumya omukulembeze eh, oli yatugamba nti tusituke tutambule ne bwoba owulira okwoye ne bwoba owulira data si mwangu nnyo naye olaba omufunye tetulowooza era tetugamba nti olina nnyo naye olwokuba omukulembeze weeryo w'abantu yatugamba nti tusituke tutambule embeera ne bwebeera etya tukkirize mwebale nnyo mwebalire eddala ku lwa fk televisioni ndina nyonjo rest tuli under fk promotions basebo ne banyabo tuleta abayimbi muyimbi ki gwoyagala yenna osobola okulaba uh, vidiyo zaffe no naye ngaogirabidde wala mukyalo n'ogamba nze omuyimbi bwati ne bwati ayinza okujja okunyimbira bw'oba nga ofunye enamba ya fk byonna bisoboka bwe just tukubire bwonaomala otukubira togenda kuba omuyimbi oyo omufunye tutegeka shows we organize shows byonna byonna tulanga bizinesi basebo ne banyabo olina mudaala gwa nyaanya olina supamaketi olina maduuka nandi kisaluuni botiikiyo yeganye nkwegayiridde era nga nkusaba ngaoyagala ofune bakasitoma otitimuke okusinga bwoli weekwate aba fk promotions tugenda kikolanga buli lunaku tukikolera ku eno tv tukikola mu ngeri zonna naye nga kyetukakasa nti fe tusooka mu byokupromotinga abalala ne bagoberera just sub subscribe and share eno bagiyita fktv kulwa fk drama actors chairperson nanyonyo reste sign out